Ja, also hier unser Haus, das ist hier seit 1794 Familienbesitz. Den Kaufvertrag, den haben wir noch, wir haben wir drüben hängen. Damals war die Uhr da schon mit drin im Haus, wurde mit einem extra Preis damals noch bezahlt. Das Jahr 1794 wurde nachträglich da oben reingemalt als Erinnerung an das Jahr des Kaufs. Also die Uhr ist entsprechend auch ein bisschen älter, das Haus natürlich auch. Ich glaube, das Haus hat damals 2100 Taler oder was gekostet und die Uhr, glaube ich, 45 extra. Ja, wir sind hier seit sieben Generationen praktisch ansässig und seit 1820 ungefähr war hier auch Fährbetrieb. Zunächst, also so eine kleine Kahnfähre mit Rudern und Segeln betrieben. Erst 1928 hat mein Opa da einen Motor reingebaut. Die Fähre wurde dann bis 55, 55 ist mein Opa gestorben, da wurde die Fähre anschließend noch bis in die 60er Jahre hier aus der Nachbarschaft von jemandem weiterbetrieben, aber seit ungefähr 50 Jahren ist es kein Fährbetrieb mehr. Lohnt es sich auch nicht mehr. Damals äh, also in meiner Kindheit, wo, also in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, damals halt hatten die Leute ja alle keine Autos und die von einer Elbseite, die sind dann morgens mit der Fähre rübergekommen, von hier dann weiter mit dem Bus und Bahn nach Hamburg zur Arbeit und abends dann entsprechend wieder zurück. Aber so in den 60er Jahren war dann auch in Geestach die Brücke, die, die Schleuse, die Brücke über das Wehr fertig, sodass dann die Leute auch dann ja, mit den Autos dann rüberfahren konnten und auch sonst eben auf andere Art zur Arbeit gefahren sind. Aber früher war das ein öffentliches Verkehrsmittel, wurde auch staatlich kontrolliert und staatlich beaufsichtigt und die, die Preise, die Fährpreise waren vorgeschrieben. Draußen hängt noch ein Fahrplan von 1953, also das war auch alles ganz, äh, wieder man das eben so von den Verkehrsmitteln kennt, wurde es auch betrieben. Natürlich im Winter bei Eiscamp war natürlich Pause, dann äh, ging es natürlich nicht mehr. Jedenfalls solange die Elbe, äh, solange die Elbe nicht stand. Wenn die Elbe nachher stand und begehbar war, dann haben die vier Leute ein, mit, mit, so, äh, mit, mit so Zweigen einen Weg über die Elbe abgesteckt und auch abgestreut durften dafür auch denn für die Benutzung denn auch einen kleinen Obolus äh, kassieren. War alles vorgeschrieben. Also ich kann mich jetzt in 1960, 59 ist die Schleuse eingeweiht worden. Da sind wir noch, davor noch die, die Raddampfer und die Schleusen sind auch so breit, dass die Raddampfer da durchpassen. Da sind wir, das muss 59 gewesen sein, sind wir von, der, von unserer allgemeinen Deichschule mit der, mit der Klasse zu Fuß da zum Achterdick gegangen. Da war auch so eine kleine Fähre, wie hier bei uns, und da sind wir rüber. Und da war auf der anderen Seite der Drage war ein Fähranleger, von, also ein Anleger von, von diesem Radnapper, Und da sind wir da eingestiegen, durch die Schleuse durch, Gestag ausgestiegen und dann zu Fuß hier am Straßenweg wieder zurück. Ja, aber ich bin ja jetzt, früher hat unsere Mutter das hier gemacht, jetzt ist mein Bruder und ich, wir machen das alleine. Mein Bruder macht die Küche und ich mache hier so die Bedienung und so weiter. Und das klappt insofern ganz gut. Also bei uns gibt es so normalerweise Bratkartoffelgerichte mit verschiedenen Beilagen und ansonsten auch die Stöllerbach angegangen. Moin. Guten Tag. Junge, Junge, danke, danke, dass ihr da Hallo. dein scheiß Alp. 40er mit 10 hier und da, da, der, der Jasmin. Ohne Hermanns Jasmin und schon Google. Und Herz. Ja, also den Gastwirtschaftsbetrieb haben wir hier schon wahrscheinlich ziemlich lange. Also wir haben eine Konzession der Hängung von 1890, auch von meinem Urgroßvater, wie der das hier übernommen hat von seinem Vater. Der hat damals eine Konzession beantragt. Und seitdem auf jeden Fall ist das konzessionierter Gaststättenbetrieb. Auch davor nehme ich an, weil da vorher schon fair Betrieb hier war, hat man wahrscheinlich hier auch so einen Raum schon gehabt, so, wo man vielleicht äh, Leute äh, sitzen lassen, die auf die Fähre gewartet haben, hat man vielleicht auch ausgeschenkt oder was, weiß ich aber nicht. Aber seit 1890 war das auf jeden Fall offiziell konzessioniert. Man konnte auch, irgendwie, irgendwie gab es hier einen Raum im Haus, wo man auch übernachten konnte, also Reisende, die mit dem Dampfer gekommen waren, die konnten hier übernachten. Da gab's, haben wir auch noch so alte Blätter gefunden, wo das musste dann notiert werden, äh, wer das war und wohin und woher und so weiter. Und das wurde dann bei der Landherrschaft in Bergedorf, musste man das dann abzahlen lassen. Aber, also es kam so ein kleiner Zwischenraum wie dieser hier jetzt nebenan, da ist ein, ein kleines Kabuff. Das kann der Raum gewesen sein, aber ich weiß es nicht genau. Ja, das ist der Betrieb. Und was natürlich auch, die Leute, alle, alle äh, Anwohner hier immer hatten, ist natürlich Gemüsebau, also so Garten und Landschaft, Garten, äh, Landschaftsbau nicht, also äh, Gemüsebau und äh, bisschen Schweine, Ziegen und sowas, was man eben so hatte. Ne? Das hat praktisch jeder früher gehabt, auch in den 50er Jahren, als ich Kind war. Das war eben zum, zum Selbstverbrauch tatsächlich und eben was, was überschüssig war, das wurde dann eben an sag mal, Erdbeeren oder irgendwas, das wurde dann an Deichgestellen wurde er von Kommissionären abgeholt und zum Hamburger Großmarkt gefahren. Ja, bitte, gerne. Aber Ja, das ist mir egal. Ich bin okay. Also. Ja, auch das Fischereirecht wurde schon 1794 mit übernommen beim Kauf dieses Hauses. Und das wurde ja auch von meinem Opa noch, oder sagen wir mal, von, der, von, von die Generation, die vor, 50 äh, Jahren äh, gelebt hat und als da innehatte, die haben noch also das wird danach noch Fischerei betrieben mit der Fischerei selbst. Aber früher wurde das intensiv gemacht und äh, also sagen wir mal in den 19, vor 100 Jahren, 1910 rum oder sowas, da haben die zentnerweise Quappen gefangen im November. Damals gab es auch Lachse und Störe in der Elbe, also ich glaube 1900 und 12 oder was, da haben sie hier noch 60 Lachse gefangen von den letzten Spüren, glaube ich, in den 20er Jahren. Nachdem die, diese, diese Fischerei mit Netzen und so äh, nicht mehr betrieben wurde, da kam dann äh, die, die Privatangelei auf, also Vereine, die äh, mit uns Verträge abgeschlossen haben, dass sie ihre Mitglieder hier angeln durften. Und wir haben auch äh, viele Einzelpersonen, an die, an die wir alle ausgeben. Aber das ist in den letzten Jahren doch sehr viel mehr geworden. Was sie auch machen mussten früher, sagen wir vor 100 Jahren, die Fischer, die mussten, wenn jemand in der Elbe ertrunken war, mussten sie mit Totenangeln, äh, mit ihren Fischerbooten die Elbe absuchen, um die, um die Leiche zu finden. So einen Totenangel hatten wir kann mich entsinnen, hatten wir früher noch auf dem, auf dem Boden liegen. Das ist so eine, so eine Leine mit mehreren so, so kleinen, äh, wie so kleine Anker. So. Ja, natürlich. war das die Show von Wiesen sein. Ach so. Mhm. Oder wo ist du da? <laughs> <laughs> ja, Also die Innenausstattung hier von, von dieser Kneipe, das ist natürlich auch entsprechend alt. Also ich würde mal sagen, das ist bestimmt, die Uhr ist wie gesagt ja schon seit von Anfang an da drin und auch diese, diese Holzsachen, das ist bestimmt schon uralt. Also das ist jetzt, das ist jetzt gemalt, das ist zuletzt glaube ich vor, sagen wir mal, vor 20 Jahren vielleicht gemalt worden. Das ist so eine Tierlasur. Das wird dann so mit, die Farbe wird mit Bier angerührt und dann kann man das mit so verschiedenen Kämmen und, und so Bürsten kann man das in eine Maserung da produzieren. Wollte ich schon los? Ja. Muss ja auch mal aus der Büchsen. Was kennst du denn nur von Musst du jetzt schon wieder aus der Büchsen raus? Nee, ne? Ja, aber auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ich überlege auch noch. Ne? ist Das ist ein Bratkartoffel. Dazu gibt es Steak, Rindersteak gebraten, Rostbeef oder Sauerfleisch als kaltes Fleisch dazu. Dann haben wir eigentlich die da, der Mann ist da, Sahnhering, Rumpeck, Bauernfrühstück. Ja. Papierringe mache ich normalerweise auch selbst. Die Papier beziehe ich vor also, Hamburger Fischmarkt. Das kostet mich, weil ich selber habe. Fahrrad seit 20 Jahren, kann man sagen, gut 20 Jahren, also mit 38 bin ich angefangen, 88. Ja, bin ich angefangen. Die ersten 10 Jahre, kann man sagen, bin ich immer alleine gefahren. Und dann habe ich schon ab und an mal ein paar Leute, nach und nach ein paar Leute kennengelernt, die auch zu der Zeit, wo ich Zeit habe, also ich kann ja nur tagsüber und in der Woche fahren, nicht abends und auch nicht am Wochenende. Und äh, habe ich einige Leute kennengelernt im Laufe der Zeit, die dann auch in der Wochenzeit waren. Hallo! Hallo! Hallo. Ja. Und, wirst du das behalten? Gut, gut. Also, muss ich jetzt ein bisschen haben die Optik gewesen sein. Aber ist schön leicht. Wie viele Leute waren ihr da insgesamt? Es waren ungefähr 50. 50? Mhm. Und wie viele Etappen denn? Ich 4 plus 4 plus 3 sind also 11 Etappen. Und dann äh, dazwischen waren dann immer Ruhetage. Ja. Also nach vier Tagen ein Ruhetag, äh, vier Tage, dann wieder ein Ruhetag, drei Tage und dann sind wir drei Tage in Barcelona gewesen. Mhm. Eine Tour gemacht heute? Ja, wir waren einmal Kirchwerder äh, zum Spieker Hier zum, zum äh, Endumzugtag? Der war dann zufällig Ach, auch noch. Ja. Aus Versehen, ja. Da haben sich Bonbons geschmissen, mussten wir stehen bleiben. Ja, das ist ja klar. <laughs> Bauernfrühstück. ein Frühstück. sehr. Dann nehme ich mal gut nach Appetit. Ja, bei uns gibt es ja Bratkartoffeln. Da haben wir verschiedene Sachen dazu. Und zwar gibt es da Steak dazu, also Rindersteak. Wir haben Sauerfleisch oder Rostbeef. Dann gibt es eingelegte Bratheringe, Matthiasheringe, Sahneheringe oder es gibt auch Bauernfrühstück. Das ist dann mit Ei und Schinken. Alles, wie gesagt, mit Bratkartoffeln. Bier. Ja. bist du heute Morgen auf? Die Tassen drauf, Kaffee wird gekocht, heißes Wasser für Tee ist da, säftig. Ja, alles mit Selbstbedienung natürlich. 여기 그래서 대박에 같이 뭐그아 엄마 네. 왼쪽으로 눈을 보 있지 중요 Hier die Toiletten, wisst ihr das zufällig? Und Toilette ist ein Stück weiter, aber dann checken wir uns mal auf. Na, ein paar Leute sind dann dabei, die hier so Begleitfahrzeug fahren oder so irgendwie Begleitung machen. Die schmieren dann da die Reste, da machen sie dann Stollen von, mit großen Kartons und dann wird die Reste alle verpackt und dann bei der Kontrolle in Dömitz wird das auf den Tisch gestellt, Bananen, jede Menge, Blockhosen, also Kram, kann alles mitgeben. Kaffee auch. Und dann können die, glaube ich, dann auch 90 Kilometer nochmal zwischendurch noch eine Stunde reinschieben. Wo der Start ist, also praktisch äh, oben am Deich. Achso, die haben gesagt, dass ihr hier seid. Ja. Polizei, die standen das in wir sind, wir sind hier. Ja, genau, das ist der Tür. alles klar, ich.